شوف وانا اشكال الزول اشكال الزول هو وانا اشكال الزول انا 叫做。 assalomu alaykum Men ramazon temirov qo'l jangi bo'yicha jahon chempioniman Mendan ko'pchilik so'rashadi qanaqa qilib bunaqa formaga kirish mumkin sof savdo internet magazinida 100% garantiyali sport tovarlari protein gainer, esa aminokislota masalan charchaganingizda vassalini qayta formani tiklash uchun alhadi qora sedana kapsulalarini xarid qilishingiz mumkin semirmoqchi ozmoqchi yoki soch soqol chiqarishni xohlagan akalarimizga menaksidinni tez chiqaradigan apparati bilan olishingizni tavsiya qilaman biror bir mahsulotni xarid qilsalaring u mahsulot sizlarga foyda bermasa sof savdo internet magazini 100% pullaringizni qaytarib beradi hammaga salom mm, o'rtaloz internet tarmog'ida juda ham ko'p anavi muhokama bo'layotgan bitta masalaga men o'zimni fikrimni ham bildirishim kerak bu yerda e, biz ham shu yurt farzandi bo'lganimiz uchun gapira olmayman daraxt kesilmasin nimadir qurilmasin degan Э, judayam ko'p anavi golubой ko'pali tarafda janjallar bo'ldi o'rtoqlar o'sha yerda aholisi yoki toshkent aholisi yoki butun o'zbekiston aholisiga murojaat o'zi bizni mana shu man xalqlar do'stligi ko'chasida turaman katta katta daraxtlar bor o'sha daraxtlarni shoxi nechi marta mana shu qor yomg'irda ivib singanda nechta moshinani pachoq qildi nechta zarar yetkazdi hamma страховкаga yuguradi pulimni ber pulimni ber daraxt sindi favqulodda voqea bo'ldi deydi когда biz taklif beramiz shu daraxtlarni ozgina qisqartiringlar qorlar erimayapti katta bo'lib ketgan daraxtsu ba'zida hisobkorlar ba'zida hisobkorlar sizlar shunaqa deyapsizlarki daraxt qirqilmasin deyapti sizlarga hokim va'da beryaptilarki daraxt qirqilmaydi наоборот ekiladi deyaptilar sizlar to'polon qilib tashlayapsizlarda e, o'rtoqlar bitta narsada e, paxta terishga yoki bolalarni ishlatishga e, har doim qarshi bo'laman mana yangi o'zbekiston deyilyapti tashkil boshqatdan rivojlanish boshlanayotgan paytda bolalarni kuch kerak emas majburiy mehnat kerak emas deyildi vaholanki shunaqa odamlar bor uyda bitta moqa degan odamni o'sha yoqqa olib chiqib sayr qildiradi kerak bo'lsa chiqib axlatini tozalaymiz kerak bo'lsa o'sha yerda kuzda xazon bo'lib ketadimi daraxt sinadimi boshqa bo'ladimi bitta yili chiqib shu dom tagida turaman shu yoshligim yoshligim shu yerda o'tgan deb baqir chaqir qolsalar u narsa e, misol uchun sizlar uchun hech qanaqa foyda zarari yo'q sizlar bormaysizlar ham o'tga tozalamaysizlar ham oqillamaysizlar ham hashar hasharam qilmaysizlar kimdir mana shuni hashar qilinglar o'zlarni ko'cha tozalanglar desa darrov majburiy mehnat bizaga mumkin emas deysizlar hokim ham yoki deputat ham bekorga o'tirgani yo'q o'rtoqlar o'qib ilm olib vaqtini ketkazib yoshligini ketkazib shu darajagacha yetdi birovni o'qigan mehnatini qilgan mehnatini hech qachon esdan chiqarmaylik yanada toshkentimiz o'zbekistonimiz gullashga harakat qilaveraylik hamma narsa sekin sekin astachilik bilan bo'ladi mani fikrim shunaqa shunaqa darajada foiz kattaki odamlar qiynalib qoladi to'laguncha bilasizmi bitta narsaga hayron bo'lamanda man mana bizada masalan mana shunaqa holatlar bor kreditdan qimmat qimmat judayam mm, masalan boringki hozirgi kundagi e, moshinalarni shtraflari ham masalan qimmat ishqilib e, nimaki bo'lsa masalan odamlarga qiyin bo'lsa bo'lyaptiki boringki finansoviy tomonlama ham qimmat hamma narsa lekin nimaga e, baraka yo'q Masalan, masalan xalqni pulini qiynab ovurish uchun ovurish bilan yoki yana bir nimalardir o'ylab to'firish bilan baraka bo'lmaydida ishda işte, to'g'rilik baraka to'g'rilik bilan bo'ladi to'g'rimi masalan mana bitta misol aytamizki kimnidir moshinasi bor hattoki moshinaga o'zini shaxsiy moshinasiga plyonka tortish ham palon pul mayli odamlar o'sha palon pulni to'lab ham qilishyapti lekin bu narsalar qimmatlavergani bilan kimlargadir og'ir bo'lavergani bilan baribir baraka yo'q nimaga chunki to'g'rilik kam <laughs> to'g'ri bo'lmagandan keyin agar milliardlab pul so'rilsa ham baraka bo'lmaydi baraka qachon bo'ladi insonlar bir birini aldamasa halol bo'lsa baraka bo'ladi boringki o'sha narsa bir million emas ming so'm bo'lsa ham to'g'rimi chunki olloh to'g'rilikka baraka beradi noto'g'rilikka noto'g'ri bo'lgan sayin baraka berib ketaveradida keyin mayli deydi bandam shuni xohlabdi deydi lekin ertaga savol javob yomon bo'ladi o'zbekistonda o'g'ri ko'p to'g'ri bu gapga qo'shilaman o'shaning uchun o'zi вообще это mana plyonka to'g'risida haligi oynalarni qoraytirish to'g'risida gap ketdi mani o'zimni fikrim bu narsaga har bir odam o'zini shaxsiy moshinasiga plyonka taqishga haqqi bor deb tushunaman chunki moshinani sotib olgan plyonkani ham sotib oladi plyonka sotuvchi plyonka sotish uchun do'konga ijara to'laydi soliq to'laydi olib kelguncha samolyotga o'zbekiston havo yo'llariga pul to'laydi kilogrammiga bularni hammasidan davlatni byudjetiga pul tushadi lekin yana o'sha plyonkani moshinani sotib olgan moshina e, moshinani sotib olish uchun qancha mehnat qilgan o'sha mehnatda savdogarmi boshqami nalog to'lagan mm, do'kon qurgan bo'lsa do'kon qurishga e, qancha mehnat qilgan yo bo'lmasam ijaraga olgan bo'lsa ijara to'lagan ish qilib bir balola qilib moshina olib endi plyonka taqaman deganda yana o'sha nalog to'langan yo'l kira to'langan hamma tomondan pul to'lanib o'zbekistonga kirib kelgan plyonkani taqish uchun ham yana balon <laughs> pul to'laymizda lekin baribir aytyapman mana bitta plyonka masalasida qancha anaqa lekin baribir bu pulni taraqqiyotga foydasi tegmayapti shu endi bunga o'xshagan <laughs> muammolar hamma ishda bor Hozir siz otarchilikni tashab ketdingiz, harom deb tark etdingiz estradani. aka savolim, shuncha boylik orttirdingiz, shuni bir yil oldin ham bilmaganmidingiz, aka Javob hamma kutyapti aka mani san'atdan boshqa bilasizmi nechta ishim bor? Avvalgi <laughs> to'yga borishga o'n ming dollar, besh ming dollar pul so'raydim, bilasizmi? Что hamma men turmasligi uchun. Ammo pulni boshqa joydan ishlaganman, o'shani bilib qo'ying unda. eskidan bozor ishini qilganmiz biz man unaqa qilib odamlar bilan kelishib har kun beshta to'yga kirmasdim falon pul yetardim hamma yetolmasdi tushundingizmi g'iz bor u ikki ming oltinchi yil ochganman yana boshqa zavodlardan dividend olaman turkiyada bor biznesim bo'ladimi nima u to'ydan topadigan pul shu <laughs> ham pulmi man oldimga tochi kelsa og'zimga kelgan pulni aytib yuborardim bilasizmi to'qson foizi qaytib ketardi mani oldim kelgan. to'ydan topgan pul keyin o'zi to'yga borishni mani ishlarim ta'minlardi azizlar assalomu alaykum tinchmisizlar omonmisizlar mana bu mani kuydirgi e, ego ukam anetasmi ilhom fotograf e, alloh rozi bo'lsin bir hafta qiynadi mani tug'ilgan kuni bo'luvdi shu ikki uch kun oldin e, to'rt podarka qilsam odamlar dubayda turib ham to'rt podarka qilasizmi deyishuvdi mayli ukamga endi sovg'a olganman shuni bermoqchiman nima sovg'a aka Awesome. Cinco de mayo, no, no me quedo. ¡Opa! ¡Epa! o'zbecha gapirgan eta peta demasdan rostdan manga ha rostdan sanga серьезный серьезный sanga rahmat aka xursand bo'ldim kattakon ha endi lekin ko'proq video olasan ko'proq rasm olasan mani sabr